oh lapangan sirkuit MotoGP sekarang kelihatan sangat indah. Saya mau buat edit ini untuk menunjukkan eh, beberapa macam restoran yang berada di Kuta Lombok, yang berada dekat sirkuit Kuta Mandalika. Dan kita mulai di sini, di Anchor Bed and Bread, itu tempat kami. Kami punya hotel kecil sama restoran di Kuta Lombok. Saya punya satu piring di sini dengan makanan Berarti sekarang di piring saya ini beetroot hummus, alpukat, ada chicken salad, sama chia pudding dan roti. Dan kami, saya saya pikir ya, kopi kopinya kami sangat enak dan jangan bilang ke orang lain ya. Tapi cappuccino-nya paling murah yang bisa ketemu di kota dapat di sini ya. <laughs>